Schau. Nanu, wer ist denn das? Jetzt sagen Sie, äh, steuern Sie von hier aus die Lasershow Ich bin nicht der Weihnachtsstern, noch nicht gevattert rot, nur ein Monster, das sich Albtraum nennt, die Erde wird zerstört. blaue Planet ist zu Staub zerfallen. Nein. Ich glaube, ich träume. Nein. Ich glaube, ich träume.